gang? Bitch. Hey, a bitch. Uh, wow. Yeah. Bitch, et dans l'habitat, hey, ma pute est visée comme Nikita. je vais les manger comme un pita, ma bita, ton équipe finit à l'hôpital. Damn, négro, les parts sont équitables, hey, brillant comme la paire de Dita. Que des vaches chanter comme Vita Bouge ton gros cul mamacita Que des ninjas dans mon clan 40 bêta sur mon gland Que du sirop dans mon sang hey, Aucun défaut dans mon plan Je vais faire du beat comme la Roma Je connais les démons comme Soma hey, Chirote le fond dans un sonar Laisse les rappeurs dans un coma hey, carpe dans le bang Sur l'instru ça fait bang C'est lourd je te dis thanks Pas de condé dans le gang Fonce carpe dans le bang Sur l'instru ça fait bang C'est j'suis pas de dans le gang Y'a le mob dans la maison Y'a le mob dans la maison Rap ça toute la saison Rap ça toute la saison Y'a le mob dans la maison y'a yang, mob dans la maison Yang mob dans la maison Yang mob dans la maison Fume ça toute la saison Guigui roule un niaque, j'ai drop 15 fénères dans ma ligne Le soir ta meuf ramène tous mes négros dans son lit 300 négros dans la barre Faire des belles rimes c'est mon taf 4-5 boulettes dans la taf ouais. 4-5 boulettes dans la taf Vu les cripes qu'on a commis Négro tout rap c'est du vomi Fais les enculés c'est promis Paris sur bandana Liné comme Fredo Santana Je mets du cana dans mon cana Gros comme Tony Montana hey. Siroto fond sur mon canap Que des bandits dans mon canal hey. barre toi si t'es banal hey. Young va rester dans les annales hey. Young mob dans la maison maison Young mob dans la maison Rap ça toute la saison Rap ça toute la saison Young, young, young, young, young Young mob dans la maison